namanganda ahmadjon domla qori degan bir mashhur zot yashab o'tdilar shu shuni bir hayotlaridan bir qissagina aytib o'tmoqchiman shu farzandlarimizni kelajagi uchun ahmadjon domla yoshliklaridan avval birinchi bo'lib onalarini oyoqlarini o'pardilaru keyin ustozlarni oldiga dars olish uchun borardilar oradan o'n yil o'tib ahmadjon domla huzurlarida ustozlar aytgan ekanlarki ahmadjon endi buxoroga mar arab madrasasiga o'qishga borasiz siz shu darajada yetilib qoldingiz yetuk darajaga yetishdiz ahmadjon domla uch kun yig'lagan ekanlar nima uchun yig'laganlar degan savol bor u har kuni o'qishga borishdan avval onalarini oyoqlarini o'pardilar Hammam Namangondan Buxoro 1000 kilometr. Buncha manzilga har kun onamni oyog'ini qanday o'paman deb 3 kun yig'lagan ekanlar. Keyin xotiralarda bir voqea ketdi. Uylariga loy qo'yibdilar. Samon qo'shibdilar. Yaxshilab pishirgandan keyin onalarni oyoqlarini oldiga yetib, ona shu ikki oyog'ingizni yaxshilab bir bosib, nimaga deb apelsin deb tashqariga chiqarib oftobda quritdilar xaltaga solib qaydasan bir arab madrasasi deb buxoroga o'qishga kelgan ekan o'sha vaqtlarda yetti yil bo'lgan o'qish to'rt yil davomida xaltani ochar ekanlar o'sha onalarni oyog'ini izini o'par keyin darsga chiqar ekanlar to'rt yildan keyin bu sir oshkor bo'lib qoldi endi xonadoshlari bu nima bo'lsa ishingni qil der ekanlarda endi gapirma der ekan bir kuni mir arab madrasasini mudiri direktoriga qulog'iga yetib boribdida dars o'tirgan ekanlar ahmadshoh turqanov deydilar xaltadagi nima u debdilar olib keldilar, hamma kelibdilar yig'ibdilaru o'sha yerda ko'rsatdilar bu voqea nima bu debdilar Ilonsiz ahmadjon domla voqeani aytib bergan ekanlar shunda mir arab madrasasining direktori ustozimiz bir gap aytgan ekanlar bolam biz yillar davomida talabalarga dars beradigan maqsadimiz bitta onangni rozi qilasan jannat bo'lasan biz asosi shuni o'rgatish uchun butun talabalarga dars beramiz ta'lim beramiz bolam sen allaqachon yoshligingda buyuk maqomga erishgan ekansan ilmi ladun sohibi ekansan san bola bu ustadan emas mani ustodam deb o'tirishing kerak deb ustoz o'tiradigan o'rindiqlariga ahmadjon domlani o'tkazgan ekanlar ahmadjon domla aytadilarki man o'sha ustalarga o'tirishimdan olloh manga ilm ladun ilmini nasib qildi dedilar ahmadjon domlo namanganga qaytib kelgandan keyin bir juda ko'p qorilar yetishtirdilar hofiz qur'on qur'onni boshidan oxirigacha o'qib chiqdi hokimlar u duolarni olish uchun uylarga kelib turar edi. qarang ahmadjon domlo har kun ertalab chiqishdan avval uylardan chiqishdan onalarni oldiga shunday egilib o'tirar edi. shunda onalar aytar ekanlar bolam san hofizi qur'on bo'lding olim bo'lding butun hokimlar orqangda dizin, ta'zim qilib duoyni kutib o'tiribdi desalar aytar ona onajon bu odamlar mani olim deydilar lekin ben siz uchun hali ham o'sha farzand go'dakman derken. Ben ne nima demoqchiman biz bulamız mı? ilmli bo'lamizmi martabali bo'lamizmi kim bo'lishimizdan qat'iy nazar ota onamizni oldida biz pastmiz eng maqomi past bizmiz ona otamizni oldiga uni duosini olmas ekanmiz olloh bizga jannatni bermaydi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hamma savol javob bo'lar ekan sirot ko'prigini ustida yetti do'zax ustidan savol javob bo'lib o'tgandan keyin do'zax sirot ko'prigini o'tishimiz bilan alloh taolo birinchi so'raydigan narsasi onangni rozi qilganmiding deyilar ekan onasi chaqirilar ekan ona roziman desa payg'ambarimiz aytgan ekanlar ota shu farzand o'g'il jannatga momaqaldiroq ya'niki yashin tezligida jannatga o'zini ko'radi deganlar ayol kishi ham sirot ko'prigidan o'tar ekan namozingni o'qidingmi o'qidim ro'za tutdingmi tutdim hamma savol javob bo'lganda sirot ko'prigini o'tib bo'lgandan keyin bitta savol so'ralar ekan eringni rozi qilganmi deganlar eri chaqirilar ekan eri aytar ekan roziman desa ana shu ayol jannatga yashin tezligida kirar ekan momaqaldiroq tezligida man nima demoqchiman xo'sh ota onasini rozi qilolmagan bo'lsachi rasululloh sollallohu alayhi vasallam jannatga kirolmaydi deganlar biz hozirgi kunlarda erkaklarimizdagi ko'p narsalarni eshitamiz kecha kunduz mehnat qilamiz xonadonda barakot yo'q deymiz buni rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki baraka o'choq boshidagi ayolni qo'lidadir deganlar ayol kishi xonadoni barakasi bo'lar ekan bir qoshiq ovqatni bir qoshiq ortib qolgan ovqatni axlatga musulga tashlagan xonadonda Alloh baraka bermaydi o'sha xonadon boy ham bo'lmaydi payg'ambarimiz tikka turib suv ichgan tik turib ovqat yegan bu kasallikdan chiqmaydi degan. o't tuvagichdan chiqar ekan qachon issiq ovqat issiq issiq ovqat yegan sovuq ovqat yegan kishini o'n ikki barmoq ichagida kasallik kelar ekan buni aytayotgan so'zim mani so'zim emas azizlik bilib qo'yish kerak rasululloh o'ta sovuq ovqat yemanglar o'ta issiq ovqat yemanglar uzoq yashaysizlar deganlar yorug' idishlarda ovqat yemanglar dedilar meditsinada ham o'sha yorug' idishni orasida mikrob bo'lar ekan payg'ambarimiz nima dedilar yorug' idishda shayton peshob qiladi dedilar u idishda taom yegan kasallikdan chiqmaydi dedilar quyosh botayotgan vaqtda ovqat qilayotgan kishilarga payg'ambarimiz aytgan ekanlarki shayton quyosh botishiga yaqin bolalarni ko'chaga olib chiqadi kimki ovqat qilayotgan bo'lsa ovqatini o'sha qozonini usti ochiq bo'lsa bittadan bolasini tashlab ketar ekan u bolasi bir cho'milib chiqar ekan keyin unga jodu qilib ketar ekan jodu nima o'sha ovqatni yegan xonadon ahli stress kasaliga uchrar ekan vasvos kasali bo'lar ekan o'zini o'zi bir narsa qilib qo'yganlar boru uni davosi yo'q davosi bitta onalar ana shu narsaga e'tibor berishimiz kerak payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tahorat bilan pishirilgan taomda shifo bor deganlar shoh naqshbandiy hazratlarini hamma biladi juda avliyo zot bo'lganlar bir kuni bir joyga mehmonchilikka chaqirdilar va aytdilarki man o'z qo'lim bilan boqqanman halol bismillah deb suyganman halol taomni o'zim pishirganman keyin payg'ambarimiz e, haligi shoh naqshbandini oldilariga kelganda shoh naqshbandi yo'q gumonim bor dedilar nimaga gumoningiz bor ovqatni tahoratsiz pishirgan tahoratsiz yegan tahoratsiz pishirilgan taomni yegan kishida karomat bo'lmaydi u degani duo qilsa qabul bo'lmaydi degan shartta boshqa ovqat qilib kelishibdi yana gumonim bor dedilar qanaqa gumoniz bor chunki jahl bilan pishirilgan taom bu dedi haligiga yugurtirib yuborishgan ekan chop boshqa ovqat qiling dedi u jahl bilan pishirdi jahl bilan pishirilgan taomda zahar bor ekan ayol kishi ovqatni zarda bilan jahl bilan pishirsa o'shani kim yesa kasal bo'ladi o'sha vujudiga kasallik keltiradi biz mana bu yoshlarimiz haqida duo qilaylik alloh kelajakda xalqimizga ota onasini ko'zi uchun quvonchli bo'ladigan quvonch bo'ladigan farzand bo'lib yetishsin alloh taolo mana shunday xush xursandchilik navro'z kunlarini davomli qilsin azizlar bu yog'adigan yomg'irni payg'ambarimiz yomg'ir yog'ayotganda ey robbim yomg'irni yaxshiligini yubor orqasidan yaxshiliklar yubor yomg'irni yomonlikdan asra orqasidan keladigan yomg'irlikdan asra dedilar kimki yomg'irni haqorat qilsa Alloh uni rizqini barokatini kesadi dedilar to'rt kun ziyod yoqqani uchun kimdir duo qilayotgan bo'lsa ertaga ofatlar kelish ehtimoli bor payg'ambarimiz kimki yomg'irni badduo qilsa so'ksa haqorat qilsa Alloh uni rizqini kesib qo'yadi shuchidan duo qilishda ehtiyot bo'ladi bu xudo barakot berdi zo'r bo'ldi yo'q xudo xohlasa rizqimizni xudo barakotli qiladi deb aytishimiz kerak bir duo qilaylik alloh taolo har bir xonadonda yurtimizda tinchlik xotirjamlik bersin yurt boshimiz tani joni sog' qilsin mana shu farzandlarni olloh chimiliq to'ylarga ham xudo nasib aylasin hamisha har bir xonadonga barakot bersin ko'zlarimizni quvonchi bo'lsin iymon e'tiqodda xudoy mehribon farzandlarni salomatlikda saqlasin hammamizni xudoyim taolo ikki dunyo saodat nasib aylasin to'yda to'yga ulashsin to'yxona murodxonamiz bo'lsin allohu akbar muborak bo'lsin